Hola amigos de YouTube, soy Yamal, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un asqueroso día. Mamá, mamá, mamá, ojalá que sí. Bueno, el día de hoy estoy aquí porque les voy a contar una anécdota que me sucedió hace apenas unos días es muy interesante, porque lo que me sucedió es lo siguiente. Pues resulta que yo estaba en mi castillo como el día de hoy, y tenía mucho calor ese día. Así que yo decidí salir al patio, ah, digo, al jardín de mi casa, y lo que encontré allí fue increíble. Pues en ese momento me topé con un árbol. Sí, así es. Lo están escuchando bien. Con un árbol muy grande. Y yo vi que había atrás. Y lo que encontré fue impresionante. Pues lo que encontré allí fue un extraterrestre gris, pero con parálisis cerebral. Así es, estaba paralítico cerebral el extraterrestre. Así que decidí ayudarlo. Ay, es que me dio mucha tristeza su enfermedad. Y yo le dije, ¿qué quieres comer de tomar? Si quieres yo te puedo dar un chocolatito caliente. Pero el extraterrestre gris me dijo que lo único que quería era ver la tele. Así que yo le dije, está bien, vamos a mi Y ya llevamos la tele. Entonces nos metimos al cuarto, encendimos la tele y lo que fuimos ahí fue muy impresionante. Pues en la tele pudimos ver a otros extraterrestres grises en el planeta del natal del extraterrestre gris con parálisis cerebral. Lo que vimos ahí fue que estos extraterrestres grises estaban jugando canicas y el que perdía le tocaba irse a vivir a la Tierra por un largo periodo de tiempo. Y lo peor de todo, con una enfermedad mortal. Y por eso este extraterrestre gris con parálisis cerebral tiene esta enfermedad y está aquí en la Tierra. La verdad es que su historia es muy triste. Muy triste, mamá, mamá, mamá. Pero tengo que mencionar que me pasa una experiencia un poco macabrita con este extraterrestre Pues resulta que la noche cuando me acuesto en mi camita, resulta que al día siguiente amanezco con menos sangre. Otros días amanezco sin dedos días amanezco sin los dedos de los pies. Otro día aparezco sin orejas. Y lo que descubrí fue horrible. Porque descubrí que estas partes de mi cuerpo mías. Un día descubrí al extraterrestre gris comiéndoselas en una charola. ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá, por qué? ¿Por qué? Bueno, amigos, espero que este caso se resuelva. ¡Adiós, sus pepos! Que tengan una pésima noche.